Hola, sóc la Ramoneta Polivineta i estic aquí que m'estan registrant el meu fill, l'Oleguer, perquè estic preparant el pis. és que sóc molt neta, eh? Encara que sigui un cop cada dos mesos, jo sempre rento al terra. <laughs> S'ha de rentar de tant en tant. I poso aquests, aquests diaris perquè s'han d'utilitzar, no? Però què passa amb aquests diaris? Si, si te'n sobren, què has de fer amb ells? Els diaris van al paper, cartró i paper al blau. I ja sabeu que amb això estem col·laborant amb les biblioteques al carrer. Oleguer, passa'm uns quants més de periòdic. De... Ah! Mare, que estàs bé? Tu què creus, eh?